гая ғарыштық телескобы жұлдыздар галактикалар және квазарлардан басқа біздің күн жүйесіндегі нысандарды бақылап олардың орналасуы мен жарықтығын әлсін әлсін өлшейді гаяның үшінші деректер шығарылымындағы күн жүйесі нысандарының ең үлкен тобы гая орбиталарын анықтаған 154741 астероид күнді айналатын орбитасына қарай астероидтарды бірнеше топқа жіктеуге болады астероидтардың көбі марс пен юпитер орбиталары арасындағы негізгі белдеуде орналасқан он мың жылда юпитердің қуатты гравитациясы астероид траекториясын қисайтатыны сонша олардың кейбірі марс орбитасын кесіп өтуі мүмкін юпитер қашықтығында орналасқан тағы бір топты байқадыңыз ба бұлар троялықтар деп аталады троялықтар алып планетадан 60 градус ілгері және кейін екі шоғырға жиналады бірақ оған ешқашан жақындамайды нептун орбитасынан әрі шықсақ нептун сырты нысандарын табамыз гая осы қауымның ең көрнекті 24 өкілін бақылады енді назарымызды қайтадан күн жүйесінің ішкі облысына аударайық ішкі күн жүйесіне оралғанда жерге жақындап кейде тіпті оның орбитасын қиятын денелерді байқаймыз олар юпитер және басқа планеталар гравитациясы әсерінен негізгі белдеуден ішкі күн жүйесіне өткен ішкі планеталардың ықпалынан 20-ға астероидтардың орбиталары жер орбитасына қатысты өте көлбеу олар сондай ақ күнге тым жақындап қатты қызуы мүмкін белгілі маңы нысандардың ешқайсы таяу онжылдықтарда жерге қатер төндірмейді бірақ олардың орбиталарын дәл анықтау өте маңызды енді жерге жақындап 446 маңы астероидтан тұратын мұна топты бақылайық ақыры негізгі белдеуге өтіп ондағы 153 220 астероидтың көбін көреміз